Моя дикая кассандра Игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила Лигориями съедены будут эти пираты Моя дикая кассандра Игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила Лигориями съедены будут эти пираты Мои предки накормлены и ведомые Я ее дыну, сумка души Видала нелюбима, так и стоит Провернуты на мира